itinuro sa amin na pag-iibigan ang pagmamahal sa kapatiran. Amin masusunod iyong kautusan kung kami sa tuwina ay magtulong tulungan ang hibig at dalangin Ang may payapain ang aming damdamin Hirap at panindim inihabilin Puso't isip ay iyong hipuin bye. langit Ama'y payapain ang aming damdamin